Okey, kita nak masak sambal uh, sambal uh, telur. Lupa <laughs> sambal apa. Bahan-bahannya. Bawang putih sebiji sahaja. Bawang mango. Uh, ah, itu semua lah. kalau mau banyak mahu banyak lepas tu membubuh belacan secukup rasa ha, jangan jangan apa kurang jangan terlebih jangan melebih jangan ketagi. Ahahah, <laughs> gitu terus seterusnya kita letak chili bo dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim Lepas tu kita tengoklah agak-agak kalau sambal rupa dia macam pucat lesi tu kita boh masih lagi ha dah apa lah biar jangan tekuk ah ha, boh segi ha mahir pedas oh, banyak sikit aku tak mahir pedas sangat kan oh, segias-segias nampak pucat macam tu orang tak uti memasak oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya rumah aku kan <laughs> Alright, kita masukkan asam keping uh, Letak sikit asam keping Saya lebih sikit supaya ada rasa masam-masam Kita masukkan gula gula kelapa, gula kabung, gula muda eh, gula mango. Uh, tapi saya pakai yang original yang tak ada, yang tidak ada campuran dengan gula putih, okey? Supaya nutrisinya di situ, ya Allah, ya Tuhan tu. Siapa yang makan makanan yang semacam ni, Allah lembut salah satu mereka. Jadi, kita masukkan garam Okey, cili dia dah masak Kita masukkan air sedikit makan telur ha, ah, comel-comel macam tu ok dan kita letak keliling lah ok telur ni jangan dikacau-kacau nanti dia pecah jadi kita tutup je ha, ah, tutup yang tu bagi dia steam masuk ok yang terakhir kita letak bawang ok ya hmm. saja letak tepi-tepi ni sebab takut nanti pecah di tengah-tengah itu pecah telurnya kita nak menjaga telur tu supaya dia tak pecah halas masaknya dah siap inilah dia uh, sambal telur makan dengan nasi panas-panas dia saja pun mega Woo! <laughs>